Melihat binar di matamu memberikan semangat baru. Lihatlah, kita hidup di tanah yang entah milik siapa. Kita terus bertanya. Semua yang harusnya mudah menjadi tidak begitu. Kesejahteraan yang harusnya kita miliki, namun tidak kita rasakan. Masihkah engkau tetap bertahan sayang. Aku rasa engkau masih akan tetap memandang dunia ini dengan mata binarmu itu.